Açıq kitab, ixtisarla, birinci hissə. İlin o vaxtı idi ki, yay istisi adamların canından yenicə çıxmış, soyuq isə hələ kar eləməmişdi. Pəncərələr yenicə örtülür, qış tədarükü yada düşürdü. Sadıq kişi poçt ilə Bakıya, tələbə oğluna göndərəcəyi bağlamanı sahmanlayırdı. Üzüm yeşiyinə bir balaca bərnibal ilə bişirilmiş halva, bir neçə gülövşə nar alma-armud qoymuşdu. Fətirlərə yer düşünürdü. İsti şeydi deyirdi. Bura qoysam yağız çıxar. Bismillah deyib addımını darvazadan, balaca qapıdan eşiyə atanda, əlində çamadanı olan və içəri girmək istəyən adamla elə üz-üzə gəldi ki, qara çamadanla ağ bağlama bir-birinə toxundu. Gələnin üzünə baxanda yerində dondu. Bir an hərəkətsiz qaldı. Sonra üzündə ani bir təbəssüm doğdu və yox oldu. Əlini oğluna tərəf uzatdı. Sual və təəccüblə onun üzünə baxa-baxa dedi. Nə əcəb, Vahid? Nə əcəb bu vaxt? Vahid dinmir cavab verməkdə çətinlik çəkirdi. Sadıq kişi dözə bilmədi. Vahidin qolundan tutub silkələdi. De görüm, niyə gəlmisən? Dərs vaxtı ki, adamı buraxmazlar. Vahid başını aşağı saldı. Zəif, məyus bir səslə cavab verdi. Niyə gələcəm? Məktəbdən çıxartdılar. Neynəmsən məktəbdən çıxartdılar? Bir xəbis adam var. İş başına soxulub. Tələbənin düşməni. Hamısını eləyən odur. Mənə bir onu dedi ki, material verilib. Axı nə material? Nə material olacaq? Atan arı saxlayır, kalxoza yanaşmır, nə bilim vergi verir. Sadıq kişini heyrət aldı. Qorxulu bir şeydən qorunmaq istəyənlər kimi qollarını açdı, əllərini qabağa verdi. Vücudunu geri əydi. Arı saxlamaq qadağandır. Bunu hansı mərdmazar deyir? Qəzeti, qərarı onun gözünə soxaram mən. Vahid bu bəhanənin yersizliyini daha artıq hiss elədi. Bəhanəsi odur ki, kolxozçu deyilsən, təksən. Arıçıdan kolxoz olar. Şəhərdə beş adam saxlayır, biri də mən. Vahid bütün təfsilatı atasına danışmağa başladı. Partiya komitəsində işləyən var, dediyim o mərdimazar. Ondan bir gün qabaq məndən soruşdu ki, atan kolxozdadır yoxsa yox? Dedim yox. Daha bir söz olmadı, çıxıb getdi. İki gün keçmədi ki, divara əmr astılar, məni çıxartdılar. Bəs direktorun ağlı hardadır? Ağlı başındadır. Amma Gəldiyevə inanır. Partiyaçıdır. Özü də büronun üzvü. Onu qoyub mənə inanmayacaq ki. Sadıq kişi Mərdimazardan çox çəkmişdi. Oğluna atılan bu daşın bədxahlar əlindən çıxdığı xəyalına gələndə əsəbləşdi. Ürəyində dedi. Vahid bacarmasa da, Mərdimazarın öhdəsindən özüm gələcəm. Vahid düz danışmırdı. Gəldiyevonun nə ictimai işə yaramadığından, nə sözə baxmadığından, nə atasından filandan yanıqlı idi. Vahidin qovulmasının başqa səbəbi var idi. İnşaat İnstitutunun layihə şöbəsində Rübabə adlı bir qız oxuyurdu. Bakili Tarzan Səttarın qızı idi. Onun fikri zikri dərs idi, təhsil idi, elm idi. Həmin illərdə ali məktəblərdə dərslər briqada üsulu ilə gedirdi. Sinifdə dərs briqadalara bölünəndə Rübabə Gəldiyevin briqadasına düşdü. Tələbələr arasında danışırdılar ki, Gəldiyev qəssən Rübabəni öz briqadasına ya özünü Rübabənin briqadasına salıb. Riyaziyyat dərsində Rübabə stulunu götürüb Vahidin briqadasına yanaşdı ki, mən sizinlə oxuyacam. Gəldiyev tədris müdürünə dedi, dekan çağırdı. Rübabə dediyindən dönmədi. Mən Vahidin briqadasında oxuyacam və salam. Gəldiyev özü nə bilir mənə nə öyrədə? Gündə 3-4 dərs buraxır. Onun ucundan mən imtahandan qala bilmərəm. Rübabə bu rəftarı ilə Gəldiyevin sinəsinə sanki bir dağ çəkdi. Gəldiyev çox götür qoy elədi. Eşdi, eşələdi, anketləri roman kimi maraqla oxudu. Bir şey çıxmadı. Təsərrüfat müdirindən təqaüd üçün olan sual vərəqlərini istədi. Vərəqədə yazılmış bir cavabın üstünə barmaq bastı. Vərəqədə soruşulurdu. Kənardan gəliriniz və orta hesabla aylıq miqdarı. Vahid cavab vermişdi. Kənardan gəlirim yoxdur. Heç yerdə işləmirəm. Vahidin cavabını çəkə-çəkə komsomol bürosunun iclasına gətirdi. Vahidin özünü də çağırıb müttəhim kimi qapı ağzında xeyli dayandırdılar və sonra dindirdilər. Onu bayıra çıxardıqdan sonra Gəldiyev ayağa qalxıb partiya komitəsinin adından iclasa nəticə vermək istədi. Budur, mövhumatçılar demiş, şükür Allaha, uzaqda deyil, göz qabağındadır. Budur, müzür ünsürün siması. Bu Naibu Vahidin anketi, bu da altında potpisi. Yazır, gəlirim yoxdur. Faktla, sənədlə ispat olundu ki, atası Şuşada sürü ilə arı saxlayır. Balın girvənkəsini də filan qədərə satır. Sağa da satır, sola da satır. Kimsə yerindən söz atdı. Atasını danmır ki, o biri sualları niyə oxumursan? Gəldiyev acıqlandı. Dayan, dayan yoldaş. O sözünə davam etdi. Filan qədər satır, sağa da satır, sola da satır. Bu il hökumətə 225 manat naloq verib. Bu nə deməkdir yoldaşlar? Abman, Bu, Sovet hökumətini aldatmaq deməkdir. Öz şəxsi mənfəətinin, necə deyərlər, xeyri üçün bizi aldatmaq. Yox, yoldaşlar, bəsdir daha. Biz arışçılara aldanmarıq, qoymarıq, buna yol vermərik. Hələ biz o qədər yatmamışıq ki, düşmən üstümüzü alsın. Görün, biz necə adamları instituta götürmüşük. Qovmaq, institutdan, komsomoldan. Doğrudur, direktor Vahidin məsələsi müzakirə olunan iclasa gəlmişdi. Ancaq burada iştirak etmək, tələbənin taliyi ilə dərindən maraqlanmaq üçün gəlməmişdi. Vahid haqqında Gəldiyev onun qulağını doldurmuşdu. Gəldiyev, müzür ünsür, qolçumaq balası, tərbiyəsiz deyə Vahidi direktorun gözündə nalayiq bir adam kimi qələmə vermişdi. Hətta onun sənədlərindəki saxtakarlığı eşidəndə Verdiyev bir qədər vahiməyə düşmüşdü sabah bunun da məsuliyyətini çəkməli olacağıq. Gəldiyevin oddu nitqindən, direktorun soyuq yoxlamasından sonra Vahidə tərəfdar duran az oldu. Təkliflər var idi ki, təhqiqat üçün komissiya seçilsin, yüngül tərbiyəvi cəza verilsin, töhmət olunsun. Gəldiyev bu təklifi edənlərə az qalırdı ki, göz ağartması verə. Muxtar onun üzünə baxdı. Sus deyə sükut istədiyini bildirdi. Sonra sözə başladı. İki kəlmə də mən deyim. Vahid haqqında deyilənlər əlbət ki, bir ittifaq üzvü üçün arzu olunan hərəkətlər deyil. Ancaq yoldaşlar unutmasınlar ki, canlı bir insan, özü də gənc, dünən kənddən gəlmiş bir gənc haqqında, onun taleyi haqqında söhbət gedir. Uzun mübahisə və deyişmə düşdü. Axırda qət olundu ki, təhqiqat geçsin. Vahidin sənədlərini yoxlatmaq direktora tapşırılsın. Vahidin institutdan qovulma xəbərini eşidəndə Rübabə bərk narahat oldu. Dərsə otura bilmədi. Rübabə axşam dərsdən sonra Vahidi çox axtardı. Gördüm deyən yox idi. Rübabə institutdan çıxanda nə qədər özünü toxtatmaq, bişefliyini gizlətmək istəyirdisə, olmurdu. Bütün gecəni fikir xəyalla keçirtdi. Ancaq yaxşı bilirdi ki, qovrulmağın ya ağlamağın xeyri yoxdur. Bu saat Vahidə əldən gələn köməyi etmək lazımdı. Vahidin məktəbdən kənar edilməsi haqqında əmri oxuyanda Muxtar təəccüb elədi. Birdən-birə həm də komitədən xəbərsiz Verdiyevin belə əmr verməsi təəccüblü idi. Gəldiyev taxıl tədariki müvəkkilliyində çalışanda bir balaca dolaşan kimi olmuşdu. Özündən soruşsan deyər, Yoldaşa davert eləmişəm, başıma bu işlər gəlib. Rayon İcraya Komitəsinin sədri yazdı ki, A Kərim, filan qədər taxıl burax. Kərim buraxdı. Torpaq şöbəsi dedi, qəşən yoğlan, arpa ver, atlar acdır. Qəşən yoğlan verdi. Bir başqası zəng elədi ki, yoldaş gəldiyev, bir-iki tay buğdaya gümanın gəlməzmi? Bacıoğlunun toyudur, darda qalmışıq. Gəldiyev də rədd eləmədi. Yoldaş tədarikçi, Vacib yer üçün 15 torba taxıl ayırıb mənim sərəncamıma göndərməlisən. Tədarükçü əməl elədi. Axırı bir gün hesablar Gəldiyevi ayıtdı. Gəldiyev hesabları çağırıb açarları verdi. Ezam kağızını götürüb öz haqq hesabını yazdırdı. Axşam yatacağını, çamadanını icraya komitəsinin maşınına qoyub birbaş Yevlağa sürdürdü. Çox çəkmədi ki, Kərim Gəldiyev institutda Mədəni Hücum Ştabının rəhbəri təyin olundu. Sadıq kişi mehmanxanada və ya kənd evində yatacaq yer tutduqdan sonra oğlunun işi üçün gedəcəkdi. Onlar direktor kabinəsinin ağzındakı dəhlizdə gözləyənlərə qarışdılar. Qarşısında xurcunlu kişini görən direktor nəsə dedi. Sadıq kişi içəri girdi. Direktor Sadıq kişiyə yer göstərdi. Əyləşin, nə qulluq? Bu mənim E, biədəb də olsa, oğlumdur, yoldaş direktor. Necəsə dolaşdırıb məktəbdən qovublar. İndi neçə müddətdir külfətdə ovqat tərxdir. Çox xahiş eləyirəm, ədalətlə bu işə baxasız. Uşağı oxutmağa düzəldəsiniz. Direktor Sadıq kişiyə dedi. İşə tanış adam burada yoxdur. Gəldiyev yaxşı bilir. Sabah gəlin baxaq. Bayramı Bakıda qalmaqlarına xüsusilə Sadıq kişi sevinirdi. O heç vaxt belə yerdə bayram keçirtməmişdi. Vahid bələd adam kimi dala baxmadan ötür, atası da onun izincə yürürdü. Atası soruşmasa da Vahid öz məktəblərini axtarırdı. Hər il institut ali məktəblərlə bir cərgədə gedərdi. Vahid Rübabənin əlini sıxdı. Rübabə Rəşidlə dünəndən Vahidi axtardığını dedi. Vahid onlara qoşulub sevinclə yoluna davam etdi. Gəldiyev nizam gözləyən məhsul bir adam kimi dəstəbaşını çağırıb danladı. Yadların cərgədə nə işi var? Bayram gününün səhərisi Gəldiyev Vahidə bir qardaşlıqda elədi. İnstitutun partiya komitəsi adından məktəbin sabiq tələbəsi, hazırda ifşa olunub bayra atılmış Müzür Ünsür Naibov Vahid haqqında əməlli başlı bir xasiyyətnamə yazdı. Məktəb Nümayiş Komissiyasının akta oxşayan bir məlumatını da əlavə etdi. İnstitut tələbələrinin bu müzür ünsürə qarşı hiddətləndiyini və onun məhkəmə vasitəsilə cəzalanmasını tələb etdiyini, əks təqdirdə işin böyüyəcəyini yazdı və möhürlədi. Direksiya adından milis rəisinə bir xahiş düzəltdi. Bu xahişi direktora imzalatmaq lazım idi. Gəldiyev kağızları alıb çıxdı, birbaş milis idarəsinə götürüldü. O, Vahidin atasının Bakıda olmağına, nizamsız cəmaat içində dəstələrə soxulmağına ayrıca məna verməyə çalışırdı. İstirahət günü məktəb binasına getmələrini, Qaravulu narahat etmələrini söyləyir və dizinə döyürdü. Nə bilirsən, bəlkə Sovet məktəbinə qəsdən ziyan vurmağa, oddamağa gəliblər, nə bilirsən? Milis idarəsində bütün yazılanları, deyilənləri yığıb yoxlamaya istintaqa verdilər. Vahidi isə Səttarzadə zəmanətə götürmüşdü. Rübabə milis idarəsinə gələndə bildi ki, Komsomol komitəsi işin əsr rəngini bunlara hiss etdirmişdi. Milis işçisi bir-birinə tikilmiş müxtəlif sərlövhəli, müxtəlif həcmli, lakin eyni məzmunlu, eyni imzalı kağızlara murdar əsyə baxan kimi baxır, təəssüflə deyirdi. Bəyən belə böhtanlar birdir, ikidir. Vahid haqqındakı iftira kağızları arxivə veriləndən, bu barədə həm müdiriyyətə, həm İnstitut Komsomol Təşkilatına yoxlama yazılandan sonra İnşaat İnstitutunun rəhbər işçiləri əl-ayağa düşdülər. Gəldiyev xəlvətcə pıçıldayırdı ki, burada deyəsən rüşvət məsələsi var. İslam Verdiyev Vahidi də, atasını da hörmətlə qəbul edib, köhnə əmri dəyişdi. İkinci hissə Yeni Bakı şəhərinin plan layihəsini çəkmək üçün müsabiqə elan olunmuş, 3 mükafat təyin olunmuşdu. Vahid sevindiyindən qərarı dönə-dönə oxudu. Xəyalında dedi, fürsətdir. Yeni Bakı plan layihəsinin müsabiqəsi haqqında təlimat üçün plan idarəsi sədri, mühəndislər, memarlar yığışmışdılar. Gəldiyev də sədrin yanında əyləşib, əlində qələm danışanları qeyd etmək niyyətində idi. Onun gözü Vahidə sataşanda lap yəqin etdi, iştirak eləyəcək. Gəldiyev şəxsən özü layihə düzəltmək niyyətində idi. Müsabiqədə iştirak etdiyi üçün Vahidin işindən qorxurdu. Vahid heç bir mənsəb sahibi olmasa da, mütəxəssislər arasında böyük hörməti var idi. Hətta müsabiqə haqqında danışanlar onun adını çəkir, iştiraka çağırırdılar. Vəzirbəyli cəmaatın qabağında açıq dedi ki, Biz qocaman memarlarla yanaşı, vahid kimi ümid verən istedadlı mütəxəssisləri mütləq cəlb etməliyik. Bu da Gəldiyevə çox ağır gəldi. Öz əsərini, şirin yuxu və istirahət hesabına yaratdığı əsəri səliqəli bir qutuda Ürək adı ilə müsabiqəyə təqdim etmişdi. Gəldiyev Ürək əsərini hamıdan qabaq münsiflər heyətinin sədri Poladova göndərmişdi. Üç gün sonra zəng edib rəyini soruşmuşdu. Poladov etiraf etmişdi ki, yoldaş katib, baxa bilməmişəm və yaxın günlərə söz verə bilmirəm. Gəldiyev belə fürsət axtarırdı. Ürəyi sədirdən alıb Vəzirbəyliyə göndərdi. Vəzirbəyli telefonu təzəcə yerə qoymuşdu ki, zəng çalındı. Gəldiyev ürəyini soruşdu. Professor, keyfiniz, zadınız, uşaqlar necədir? Layihəyə baxdınız yəqin ki, hə? Mən bu layihəyə baxanda doğrudan heyrət elədim. Nə tər olur belə adamlar mühəndis adalırlar. Əsərin başında müəllifin bir məktubu var ki, injinerəm, filanam, görəsən hansı idarəni kör qoyur? Gəldiyə bir ah çəkdi. Deməli, bəyənmədiniz, hə? Bəyənmək nə də şey? Məncə qeyri-qanuni də olsa, bu adamın paketini açmaq, harda işlədiyini bilmək, tezliklə qovmaq lazımdır. Layihə işindən xəbər yoxdur. Allah göstərməsin belə mühəndisləri. Güya küçələr çəkir. Bakıdan Ağ şəhərə qədər uzanan küçəni heç bir küçə kəsmir. Bir küçədən o birisinə keçmək üçün damlardan hoppanmaq lazım gələcək. Evlər üst-üstə minib, Bu üzdənraq mühəndis şəhəri susuz, yolsuz, hərəkətsiz təsəvvür edir. Bina yığını. Bu həmin Vəzirbəylidir ki, Gəldiyevin diplom alandan sonra ilk tikinti işinə irad tutmuş, hörmətdən salmışdı. Vəzirbəylinin yanında Gəldiyevin dili gödə idi. Layihəni götürüb kənara qoydu. Qantər içində Vahidin işini tapmağa cəhd elədi. Gecənin birində Gəldiyev evə bir dəstə ağ, qırmızı, sarı, göy zərflər gətirdi. Gəldiyev əlindəki kibrit çöpünü nəm çəkmiş zərflərin böyründən salır, bura-bura açırdı. Yeddinci zərfdə Vahidin əsərini öyrənə bildi. Açıq kitab. Gəldiyev iki stolu birləşdirdi. Pəncərələri örtüb qapını bağladı. Vahidin layihəsini səliqə ilə düyməcələdi. Başladı üzünü köçürtməyə. Ağca, bura heç kəsi buraxmayacaqsan. Eşitdinmi? Düz 17 gün qələm, xətkeş, pərgar rezin əlindən düşmədi. Gündüz 2 saat idarəyə qaçıb görünür, qayıdırdı. Sürətini çıxardıb qurtardıqdan sonra bağladı. Üstünə öz layihəsinin adını yazdı. Ürək. İstədi Vahidin layihəsini puç eləsin. Heyfi gəldi. Bir də aydın olmayan yerləri öyrənməyə lazım olar deyə büküb bir küncə qoydu. Ağcanı sayıq salmaq üçün əvvəlki tapşırığı təkrar elədi. Ağca, bu otağa heç kəsi buraxmırsan. Sözüm sözdür. Vahid və Rübabəni tanıyanlar arasında elə adam yox idi ki, bu iki cavanın evlənəcəyinə şübhələnsin. Ataları razılığından bir həftə sonra bir yay axşamında Rübabəgilin böyük zalında toy məclisi qurulmuşdu. Ev qonaqlarla dolu idi. Pəncərələr hər tərəfi açıldığından şənlik, musiqi səsi küçələrə yayılırdı. Səttərzadə sol əlində tutduğu qalın, qırmızı meşin cildli kitabı qulağına aparanda hamı sustu. Səttərzadə bülbül kimi fəğana gəldi. Məndə Məcnundan Füzun aşiqli istedadı var. Aşiqi sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var. Səttarzadə bu beyti elə oxudu ki, hamı əl çalmaq, afərin demək istədi. Ancaq bu ləzzətli musiqinin bir də eşitmək arzusu hamını susturdu. Səttarzadə kitabı qabağına qoydu. Badəni qaldırıb dedi. Qonaqlar, dostlar, mən burada sizin hüzurunuzda qızıma, oğluma, Rübabəyə, Vahidə bir hədiyyə verəcəm. Övladıma əqidəmi hədiyyə cehiz verirəm. Qoca xanəndə kitabı göyə qaldırdı. Ona baxan gözlərə sanki cavab olaraq bir daha səsləndi. Bunun adı məhəbbətdir. Düzdür, əsl məhəbbət həyatdadır. Ancaq bu kitabda əbədi həyat olmuş bir məhəbbət oxunur. Balalarım, Füzuli kimi sevin. Xəbər verdilər ki, ayın 5-də Komissarlar Sovetində institutun məruzəsi qoyulur. Nəhayət, gözlənilən vaxt gəlib çatdı. Verdiyev əlində iş qovluğu kürsüyə çıxanda dal cərgələrə göz gəzdirdi. Gəldiyevi görmədi. Ürəyinə bir qorxu düşdü ki, görəsən harda qaldı? Vahidin orada olması Verdiyevin təşvişini daha da artırdı. Kürsüyə keçən kimi bir udum su içdi. Neçə vaxtdan bəri hazırladığı müqəddiməni bitirəndən sonra partiyanın rəhbərliyi altında institutun tarixi qələbələrə doğru addımladığından danışmağa, qramafon kimi ötməyə başladı. Lakin gözlənilmədən verilən tutarlı suallar onu sarsıtdı. Verdiyevin zəhri yarıldı. Niyyəti, planı pozuldu. Soyuq tər vücudunu islatdı. Gözləri alacalandı. Zala baxa bilmədi. Sədr onun üzünə ittihamnamə oxuyurmuş kimi biraz yaxın gəldi. Səsini ucaltdı. Yoxsa tələbələri, müəllim heyətini aldatmaq sizə asan gəlir? Həmin iştaha ilə də bizi iclasa aldatmaq istəyirsiniz? Verdiyev susur, sədr suallı nəzərlə heyran-heyran ona baxırdı. Çox qəribədir. Qoy yoldaşlar danışsın, görək institutda nələr olur, bunun baisi kimdir, nədir? Vahidi Muxtarın açıq, ətraflı və hərarətli danışığından sonra sədrin təklifi ilə bir qərar qəbul olundu ki, İnşaat İnstitutuna rəhbər işçilərə möhkəm əl gəzdirilsin. Axşam üstü süfrəyə oturanda Ağca xanım gəldi və sevincli bir xəbər verdi. Deyəsən müsabiqədə udursan, gözün aydın. Proyekt bürodur nədir? Yoldaşların gəlmişdilər. Əsərin üzünü verdim apardılar. Gəldiyevin boğazı qurudu. Tikəsi əlində qaldı, gözü bərəldi. Durub yazı stolunun küncünə, lülək ağızların boş yerinə baxdı fəlakət görürmüş kimi dizinə döydü. Gəldiyev köynəyinə od doldurulmuş kimi evdə o yan bu yana vurnuxdu. Papağını başına qoyub çıxdı. Yenə qayıtdı. Nə getməyə yeri qalmışdı, nə oturmağa səbri. Quyruğu basılmış ilan kimi fısıldaya-fısıldaya o yan bu yana keçib söyür, köksünü ötürür, dodağını gəmirirdi. Hava qaranlıqlaşanda Gəldiyev köhnə pincəklərindən birini geydi. Yol papağını başına qoyub evdən çıxdı. Beşcə gün bundan əvvəl plan idarəsinin kiçik zalında müsabiqə heyəti iclas edirdi. 17 layihədən Ürək adı ilə verilən layihə ikinci mükafata, Salam adlı bir başqası isə üçüncü mükafata namizəd göstərilirdi. Heyət üzvləri rəyə gələndən sonra müntəzir oturub zərflərin açılmasını gözləyirdilər. Poladov ayağa qalxdı. Yoldaşlar, dedi, Aydındır ki, ancaq qazanan əsərlərin paketini götürməliyik. Başqalarını açmağa ehtiyac yoxdur. Gəldiyev tez iki zərfi sədrin qabağına qoydu. Yoxdur, dedi. Qazanmayanları niyə açıb avtoru utandıraq? Poladov göy zərfi cəsarətlə cırıb, iki qatlanmış kağızı əlinə aldı, oxudu. Hamı diqqətlə dinləyirdi. Ürək adlı proyekti mən, Gəldiyev Kərim Abbasoğlu çəkmişəm. Bu mənim əsərimdir. Gəldiyev sevincindən qızarmış, pörtmüş halda gözünü sədrin əlinə dikmişdi. Nədənsə sədirdə bir soyuqluq görürdü. Poladov ikinci zərfi açdı. Salam layihəsinin müəllifi qocaman bir mühəndis idi. Sədr nə demək istəyirdisə, Vəzirbəyli soruşdu. Ürək layihəsinə mən də baxmışam. Bu necə şeydir? Təəccüblüdür. Xəyalına nə gəldisə, üzünü məclisə tutdu. Yoldaşlar, cavan bir mühəndis var. Tanımamış olmazsız, Vahid. Onun layihəsinə kim baxıb? Heç kəs cavab vermədi. Vahid əlində dəsmal tənginəfəs içəri girdi. Poladov soruşdu. Siz müsabiqəyə əsər hazırladınızmı? Bəli, hazırlamışam. Bəs hanı? Sizdə. Əsərinin adı nə idi? Açıq kitab. Vəzirbəyli dedi. Mən görürəm ki, Vahidin işi ortalıqda yoxdur. Üzünü gəldiyi evə tutdu. Bir zəhmət çək, öz proyektini bura ver. Poladov danışığı kəsmək istədi. Yoldaş yürü üzvləri, gəlin siz bu məsələni mənə etibar edin. Arxainlıqla məşğul olarıq. Vahid evə gələ bilmədi. Deyəsən, onun əsl işi indi. Layihəsi qəbul olunandan və hökumət adamları onu təbrik edəndən sonra başlanırdı. Becərdiyi bağın tamaşasından həzz alan bağban kimi şəhərin ən uca yerinə, dağüstü parka getdi. Qaralmaqda olan axşam üfüqlərini, göylərə səpilən, get-gedə qızaran ulduzları, bir nəhəng kimi yatıb dincələn Xəzəri seyr etdi. Yeni Bakının quruluşu, həyatı, insanları qədər də təbiəti təzələnməlidir. Şəhərə yaşıl don geyindirilməlidir. Çox qatlı binalar, universitet, kitabxana, muzeylər, saraylar, klublar, rəsədxana, öz işinin ağası olan adamların sərbəst qələmi ilə Şərqin qapısında, yeni tarixində böyük bir kitab yazılmışdı. Bu kitabın dağlardan sahillərə qədər açılan parlaq vərəqləri kimi məzmunu, mənası açıq və aydındır. Rahatlıq bilməyən, buruqlarda, göylərə baş vuran zavodlarda, çoxqatlı mənzillərdə, məktəblərdə, müalicə evlərində, süzüb gedən maşınlarda, trolleybuslarda körpələr də, uşaqlar da, gənclər də, qocalar da, məşhurlar da, saraylar da, əmr verən komandanlar da, eşidən döyüşçülər də, milislər də, xörək bişirən qadınlar da xoş səslə deyəcəklər. Sədaqət, məhəbbət olan yerdə məğlubiyyət olmaz.''